terve kaikki! Uh, <laughs> terkkuja Glasgowsta ja ihanaa, ihanaa bileiltaa teille sinne kaikille! Mahtavaa sateenkaariperheet, rakkaus, tasa-arvoinen avioliittolaki, kaikki. Vitsi, rakkaus vaan voittaa, rakkaus vaan voittaa. Mm. Äh, kiitos Kataja rylle siellä, joka on tehnyt hienoa työtä ja RAYlle, joka rahoittaa järjestöjä ja kaikkea oikeasti ihanaa teille. Tässä jotenkin niin sanotaan, koska tää on niin siistiä. Mennäänkö kaikki naimisiin? Kyllä. Voi vitsi. Terkkuja Suomeen ja ihanaa iltaa. Lähetän sinne niin paljon hyviä energioita ja kaikille ihanaa, ihanaa iltaa ja hauskaa, hyvää, hienoa, menestyksikästä tulevaisuutta. Mua.